Lo que pasa es que también la corrupción tiene dos lados, ¿no? Y a veces miramos solamente el lado vulnerable, que es el de América Latina o los países pobres, pero no miramos el otro lado, que es de dónde viene la corrupción. This is a country where we speak English, not Spanish. You should be thinking about how can your child become This building is the home to the Inter-American Dialogue, or just the Dialogue, one of Washington's stellar think tanks. Here, they believe leaders from the different parts of the Americas ought to come together to swap views as a means to understand each other, hence the name feels like the right setting to chat about an issue that's been embedded into humanity since ancient times, where some people, especially the ones in positions of power, abuse it for their own benefit, for their own gain. Yeah, corruption. Corruption is not episodic. In our region, corruption is systemic, it's structural. And if we want to get out of it, then we have to provide some structural and systemic solutions. It is without a doubt one of the quickest but most treacherous ways of generating wealth. One example is the Odebrecht scandal, a transnational corruption chain wrapped around Brazil's giant construction company, which led to graft charges of high ranking officials throughout Latin America. Well, for the most part, es un problema regional, probablemente salvo Chile, Uruguay, Costa Rica, tal vez todos los demás países de la región padecemos de este tipo de corrupción. Pero por otro lado también se está viendo desde un lado más positivo en el sentido de que la justicia está reaccionando. Nunca antes hemos tenido jueces y fiscales eh, tan proactivos, honestos sin duda alguna, en algunos casos se puede discrepar, se han cometido un error o se han excedido, pero en general ha habido una reacción positiva de la justicia y estamos viendo cómo los presuntos responsables desfilan en las cortes o en las fiscalías para dar cuenta de sus actos. Eso es muy bueno. Rompe con una tradición de impunidad que hemos tenido por, décadas. José Ugas is a Peruvian jurist and former chair of Transparency International, an anti-corruption watchdog organization este hombre va este duro. The man will go after anyone working on the wrong side of the law. I mean, he put away Peru's former president Alberto Fujimori In his chief of intelligence, Vladimiro Montesinos. Esa es una de las tantas. Sadly, much of Peru's latest former presidents are under investigation, and one is facing extradition. Let me just open a parenthesis here and say that in April of 2019, Alan Garcia, the former two time head of state, also tarnished by corruption, took his own life by shooting himself in the head as police rushed into his home to arrest him. although there is some skepticism. Some people think he faked his own death, but that's another story. Let's get back to our topic. Y usted que se reúne con tantos gobiernos, ¿no? ¿Qué, lectura le dan esos gobiernos a nuestros países en Latinoamérica? ¿Se sorprenden o no se sorprenden? Bueno, los, depende del gobierno, ¿no? Los gobiernos más desarrollados creo que tienen una visión eh, dependiendo por supuesto del gobierno. Yo creo que los europeos tienen mayor claridad sobre qué es lo que pasa en países como los nuestros. En otros casos hay una incomprensión del fenómeno y se cree que simplemente es un problema cultural, eh, que también lo es, por cierto, en algunos casos, pero... O sea, eso se ve desde la, la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que también la corrupción tiene dos lados, ¿no? Y a veces miramos solamente el lado vulnerable, que es el de América Latina o los países pobres pero no miramos el otro lado, que es de dónde viene la corrupción. Transparencia Internacional mide los dos lados. Cuando mide la percepción de corrupción, los más corruptos siempre son países en desarrollo o pobres y los mejor ranqueados son los del primer mundo. Pero cuando se mide el índice de pagadores de sobornos, la relación se invierte, ¿no? Sí. Bueno, en el primer mundo también hay corrupción, simplemente le llaman de otra manera. Así es. So, why does this happen? The answer can be complex, but to put it bluntly, it is all about survival, an emotion triggered by our animal instincts. Right? By the way, you can check out our Games of Corruption episode for more on this topic. Link in the description. La corrupción no es algo nuevo. El problema con la corrupción es que en los, las últimas décadas, por una serie de factores, un lado la globalización, por otro lado el crimen organizado, también porque hay más dinero sobre la mesa, la facilidad de las comunicaciones, la tecnología, etc. Hoy día eh, estamos hablando lo que Transparencia Internacional califica como gran corrupción, que es un fenómeno en el que participan actores poderosos, ya sea con poder político o económico, movilizan inmensas cantidades de recursos y en tercer lugar, precisamente por eso, genera un impacto en los derechos fundamentales y afectan a la gente en su diario vivir, sobre todo en los países pobres como el Perú, donde la corrupción mata, enferma, niega educación, impide que la gente más pobre tenga acceso al agua potable, al saneamiento, que pierdan sus empleos. Bueno, las leyes evolucionan, obviamente la corrupción también. ¿Cuál cree usted que es la raíz de la, de la gran solución para la gran corrupción? Primero que, hay que romper la tradición de la impunidad, interrumpir las prácticas eh, corruptas y las prácticas de impunidad. Y por otro lado, eh, hay que tener una ciudadanía movilizada y hay que implementar mecanismos de control que en los casos donde la corrupción es estructural, como la mayoría de países de América Latina, se requieren entonces reformas estructurales. Y eso pasa por tener un poder judicial saneado, porque haya un sistema de compras públicas e inversión que sea transparente, que tenga los controles adecuados, porque haya una Contraloría General de la República que sea capaz de hacer control concurrente y prevenir que se produzcan actos de esta naturaleza, y por supuesto también que eh, los gobiernos tengan procesos de rendición de cuentas y también de transparencia en los temas relevantes que van a decidir. Todo eso con las reformas generales en términos de la reforma política o la reforma eh, eh, de la justicia, arman una estructura que debería permitir que estos espacios grandes de corrupción y impunidad se vayan reduciendo. Random Four. Te dije, te dije que iba a perder. Gracias. <laughs> Un placer. Ok, igualmente. ¿Ah? What's up guys, if you enjoy our content don't forget to share it, then smash the like button and of course hit the sub button. If you're curious about a random topic let us know in the comments and we'll do the best to take care of the rest. Later debaters. Ah, don't forget to click on notifications so you don't miss a thing.